Afinidad. Hallar el afín de un punto dados el eje de afinidad, la dirección de afinidad y la razón de afinidad positiva. Para hallar el afín de A, teniendo el eje de afinidad y la dirección y la razón de afinidad, comenzaremos trazando rectas desde A paralelas a la dirección de afinidad, que es K igual a 1 partido de 2. La razón de afinidad es positiva, por lo que un punto y su afín estarán al mismo lado del eje E. La razón de afinidad es una fracción en la que se indica la relación constante entre la distancia de un punto al eje siguiendo la dirección de afinidad y la distancia del afín de ese punto al eje siguiendo la dirección. Dividimos el segmento AM en dos partes iguales, mediante la mediatriz. Al ser afinidad positiva, el punto y su afín están al mismo lado del eje, por lo que situamos el afín en el punto medio de AM, que será A'.